Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст Америкийн нэгдсэн улсын за Калифорни мужийн одоо энийг бүр хэлэх гээд би өөр хэлэх гээд дээрэс нь учрыг нь олох гээд ингээд нилээ яваад байгаа. За тэгээд аа Лос Анжелес хотын гэдэг байгаа шүү дээ тий. За тэгээд одоо энэ дүүргийн яг ямар дүүрэг гэдэг юм. Одоо яг энэ Орионы чи бас нэг хот гэдэг идэв юм билээ шүү дээ тий. Аа тэр нөгөө За одоо бүр бүр тодруулж хэлэх юм бол Dolby театрын хажууд гэх юм уу? <laughs> Хажуунаас Hollywood дээр шүү дээ. Тэгээ Hollywood Hollywood-ийн яг одоо гал голомтн дээрээс подкаст эхлүүлж байна. За тэгээд хайштай Hollywood-ийн одоо энэ голомтн дээрээс подкаст эхлүүлж байгаа юм чинь арай өмнөх подкастуудаас нэг онцгой. За тэгээд дээрээс нь бас нэг арай онцгой зочинтой бас хийе гэж бодлоо. Тэгэхээр үнэхээр бас энэ зочин олсон болов уу гэж бодож байна. За өнөөдрийн зочин бол бас энд сурж байгаа Harvard их сургуулийн оюутан. За Facebook-ийн нэр нь Мөл Зацрал Angel гэдэг нэртэй байгаа. Та нар шууд энэ доороос одоо ингээ хараарай. Тэгээ би бол шууд дагаараа гэж хэлнээр байна. За Instagram нь мөн ялгаагүй юм байгаа. За тэгээ сонь сайхан юу вэ? За тэгэхээр яг одоо энэ подкастыг сонсож байгаа бас үзэн штэ тий бас үзэж байгаа тий. Тэгээ үзэж байгаа залуучуудаа бүгдэнд энэ өдрийн минь төргий. Тэгээд аа юуны өмнө одоо тий өөрийнхөө хүндэлж хайрлж явдаг энэ сайхан гэр бүлтэй бас уулзсандаа энэ Америкт бүр ирсэнд нь маш их баяртай байна. Монголд ч гэсэн угаасаа буцаад дахиад уулзсан хамтарч маш их зүйл хийнэ гэж боддог. Тийм тэгээд сонир сайхан яг сүүлийн үеийн яг сонир гэвэл яг юу хэлэх вэ? <laughs> За сүүлийн үеийн сонин гэх юм бол би ерөөсөө сая яг хамгийн сүүлийн сониноос гэвэл яг Harvard дээр хичээлээ авчаад яг Harvard болохоор Бостонд байдаг, Massachusetts мужийн Бостон хотод байдаг. Тэгээд яг жилд нэг удаа Harvard-аас хичээлээ аваад тэгээд Los Angeles-та болохоор би яг магистрийн дэгрийг хамгаалах гад энд би яг одоо тэтгэлэг авсан байгаа учраас энд их сургуультай явж байгаа. Тэгээд яг үндсэн одоо full time буюу байг бүтэн цагаар хичээл авж байгаа нь яг Лос Анжелест учраас хавар намрын уйлралдаа заавал одоо эндээ хичээл авах хэвээр. Тэгээ хичээлээ хичээлдээ буцаж ирээд тэгээ яг одоогор бол би яг нөгөө Харвардаас авсан тэр хичээлдээ бүр ингээд тесэрч дэлбэрэхэд би <laughs> бэлэн тэгээ бүр ингээд бүр өстө яйтаа гэсэн байж байж байхдаа ингээд тоо хоёртаа уулзлаа. Тэгээд тэр болохоор яг одоо техник технологи гэдэг зүйл асар хурцтай сүүлийн жилүүдэд хөгжиж байгаа. Тэгээ яг энэ хөгжил маш хурцтай хөгжиж хөгжиж байгаа энэ зүйлс маань маш олон сайн талтай боловч бас муу тал бас мэдээж хэрэг байгаа. Гэхдээ сайн талуудыг нь маш их зүйлсүүдийг нь олж харлаа. Дэлхийн ертөнц тэр аяараа оронгороо эргэж байгаа энэ зүйлсүүдийг зарим нэг зүйлсийг бол бүр мэдээд яг хөө ирээдүйд болох нь бол тодорхой байсан гэдгийг нь бол өмнө нь мэдчихсэн боловч яг одоо бэлэн болсон байгааг нь хараад би бол яг энэ техникийн дэвшилдээр бүр зүгээр л шоконд орчод <laughs> шоконд орчод ирлээ. За шилхэн бол. За одоо тэрийг тэрийг би жоохон байж байгаад оруулъя гэж бодчих. За тийм. Зүгээр яг сүүлийн үеийн сонин байхгүй тийм гайхалтай юмыг одоо та бүхэндээ удахгүй хуваалцсан. Дэлгэрмээр юм байгаа гэж. Тийм. За тэгэхээр би зүгээр эхний ээлжинд одоо тэр нөгөө шууд үнцэн яриа орхоос өмнө бас сонсож байгаа нөгөө сонсож байгаа энэ улсууд болон залуучууд одоо айгүй их бас наашаа ирэхийг ч юм уу, илээх ч юм уу те айгүй сонирхож байгаа болов уу гэж бодоод байна л да. Хэрвээ наашаа ирээ гэсэн бодолтой хүмүүс ч юм уу эсвэл зүгээр сонирхож байгаа юм залуучууд хэрвээ чам руу холбогдох юм бол чи яг юу гэж хэлэх вэ? Ир гэж хэлэх үү? наана сураа гэж хэлэх үү? Товчхон хариулвал. За аа За үнэхээр эрхийг хүсээд мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа залуучууд <laughs> цацгалт далааж байгаа гээ миний YouTube сувг байгаа. Хамгийн анхны энэ YouTube сувгийг хэдхэн сарын өмнө эхэлсэн миний зорилго бол гадаад ялангуяа Америк руу сурахыг хүсэж байгаа залуучуудтай би мэдсэн зүйлээ хуваалцаад хэлээд өгье. Тэр хүүхдүүд маань заавалчгүй Э, компаниуд руу очиод хэдэн мянган доллар хэдэн сая доллар төгрөг төлөхгүйгээр өөрөө бүгдийг хийж чадна шүү гэдгийг би мэдсэн учраас өөрөө би бас тэр зүйлийг одоо ямар нэг компаниар дамжихгүй ирсэн учраас тэр зүйлсүүдийг бүгдийг нэг бүрчлэн зааж өгсөн байгаа. Тэгээ ирснийхаа дараа ирэхээсээ өмнө тэтгэлгүүд яаж авах боломжууд байгаа. Энд ямар гоё боломжууд байгаа. Тэр бүх зүйлсүүдийг оруулсан бичлэгүүд байгаа. За харин мэдээж эрэг сурч боловсрох хэрэгтэй. Аа хамгийн номер нэгт нь бол Монголдо тодорхой хэмжээний сурах хэрэгтэй, сургуулаа төгсөх хэрэгтэй, их сургууль бас. Тэгээд ажиллах хэрэгтэй, жоохон ч гэсэн. А тэгээд ингээд дараад нь гадагшаага явах тэр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх хэрэгтэй, заавал явах хэрэгтэй. Тэгэхээр зовлон үзэн их <laughs> л юм үзэндээ ер нь өсөж үзэн, зовж үзэн, жаргаж үзэн, бүгдийг л үзэн. Тэгээд тэрнийхаа дараа эргээд эх орноо хайрлах Э, одоо ямар сайхан жаргал тунд байсан те тэр бүх зүйлийг эргээд ойлгоно. За тэгээ нэг урайлахыг үнэхээр хүсдэг зүйл ирсэн цагаасаа л хойш хүмүүс болгонд урайлсаар байгаа. Тэгээ өөрөө урайлгаа биелүүлж өөрөө ч гэсэн би яг тэр зүйлээ биелүүлнэ. Тэр болохоор үнэхээр хүссэн зорьсонтой хүрсэн бол буцаад яваач ээ гэдгийг урайлмаар байна. Тэгээд өөрөө зоригтой ирсэн бол ямар нэг байдлаар заавал Америк гэхгүй те гадны улс орныг зориод э, ажиллах гад юм уу эсвэл сурах гад юм уу явсан бол тэр зорилгоо биелүүлээд зорилгоосоо хазаахгүйгээр ингээд зорьсондоо хүрээд заавал их орондоо буцаж очиорой. Тэгээ бид хамтдаа байж иж их зүйлийг хийж бүтээн шүү гэдгийг хэлмээр байна. За сонсч авбо та нар гээд байгаа. <laughs> Тэгээ хамгийн гол юм нь тий Хүлгийн жолог гадагшаага муших хэрэгтэй. Гэхдээ маш тий тодорхой хугацаатай тэрнээс бүр мөсөн гэсэн бол биш. Ястай болохгүй заавал буцаж яваарай. Заавал тий зорилгоо биелүүлчихэд гэдэг юм. Зорилгоо мартаж болохгүй тий. Тэг аа бас нэг нөө сургуульд орхосоо өмнө Эллиний шоуд орсон уу? Тэр Эллиний шоунд орсон талаараа нэг тий нэг сонирхуулаач тий. За А э, Элн болохоор Элн гэдэг эмэгтэй бол би өөрөө телевиз радиогийн салбарт ингээд сүүлийн 15 жилээс учраас миний өөрөөс э, ганц шүтэн биширдэг хүн. Тэгээд би тэр эмэгтэйг байн үлгэр дуурайлаа авч ингэж одоо ямар олон хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт хийж чадж байгаа тий. Ямар сайхан сэтгэлтэй байгаа тэр бүх зүйлсээс маш их урам авдаг. Тэгээд яг э, миний хувьд л мөрөөдөл лээсэн. Гэхдээ анх болохоор би зүгээр яг Америкт ингээд оюутан байгаад эхний эхний нэг 2 жил бол огт тийм бодол миний толгойд юм орж иж ирээгүй. Энэ бол үлгэрийн те ингээл хаа холын зүйл санагддаг байсан. Тэгээд сүүлдээ болохоор арай илүү ингээд нэг юм ер нь яагаад оролдоод үзэж болохгүй гэж би ер нь яаж үзэх үзэх боломжтой бол ядаж би эхлээд э, элний шоуг нэг үзчихийг л амар хүссэн. Тэгээд э, захаа бичээд тэгээ имэйлдээ За би ингээд сүүлийн 10 жилийн хүмүүлийн ажил хийдгээ чадлынхаа ярээр бусад хүүхдүүдэд одоо тий өөрийнхөө өөрөөсөө дүү болоо өөрийнхөө үеийнхэн за ер нь ингээд одоо боломжгүй байгаа. Тэгтээ хүсэл эрмэлзэл дүүрэн энэ залуучуудад бас өндөр настай хараа хяналтгүй хүүхд хүүхдгүй ганц бие хөшчүүлд ингээд тусалдаг. Тэгээ энэ зүйлсийг хийгээд явах энэ урмыг өгсөн танд их баярлалаа. Тэгээд энэ шоуг нь үзэхийг хүсдэг. Нэг удаа ч гэсэн миний мөрөөдлийг биелүүлж өгөөч гэж захиа бичсэн. Тэгээд азар захианд маань ингээд маш сайхан одоо зөвшөөрсөн хариу ирээ. За өөртөө өөрөөсөө гадна гурван ингээд дотн хүнээ дагуулаа ирээрэ гэсэн. Тэгээд эхний эхний удаад бол очиод шоуг нь ингийн үзээд ингээд гарна гэсэн тийм угаасаа сэтгэл зүйтэй. Тэгээл ингээд баярлал очиод үзээл гарсан. Тэгсэн чинь айгүй гоё ингээд нөө том том энтхийн дэлгүүрүүдийн гифт картнууд эрхийн бичгүүд өгөөд одоо тэр нь бол ер нь бол долларууд мөнгөл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэрийгэ барьж гараад бөөм баяр гэртээ ингээл нэг хоолны юм хум аваад тэгээ тэрүүгээр бас би чи нэг жоохон хоолонд хийгээд ингээр бас нэг гадуур бас хөмлөс одоо нэг гэр орон хүмүүс их байдаг болохоор хаяада нэг хоолонд хийгээд өгчих тиймэрхүү юм бас байдаг. Тэгээ би бас их э, дараачийнхан яг тэр зүйл дээр маш их талархсан учраас шин сэтгэлээсээ талархлаа. Тэгээ миний энэ сайхан мөрөөлийг биелүүлж өгсөнд гэд ингээд цахаа бичээд орхисон. Тэгээ эргээгээд сайхан хариу илгээсэнд баярлаа гэдэг хариу ирсэн имэйлэр тэгэл тэр чигт нь мартцсан байсан юм. Тэгжсэн чинь сая яг оны өмнө юуны өмнө Крисмас өмнө баггүй юу? Биш яг Thanksgiving-ийн өмнөх дараах нь байна өмнөх нь байна. 11 сарын сүүлээр цахиа ирээд имэйл ирсэн. Би бүр ингээ гайхаад бэлний шоунаас ингээ тусгаад угаар төрж ийнгээд тэгээ тэрэнд хүмүүс 12 жил, 13 жил ингээд бүр тасралтгүй хүсэлт явуулаад ч ингээд бүтээгүү гэд э, тэгээд ингээд яаж хөөцөлдөх юм бэ гэдэг тийм комент аюух би харж исэн тийм бичлэгүүд хүртэл үзээд 12 жилийн дараа мөрөөдөл нь биелж тэр оо 10 жилд 12 өдрийн бэлэг гэдэг нэртэй тийм тусгай хөтөлбөр. Тэгээ яг Christmas service яг зөвхөн 12 өдөр өдөр э, тийм тусгай хөтөлбөр явуулдаг. Тэгээ яг тэр арга хэмжээнд нь өргөцсөн байсан. Би бүр гайхаад тэн яаж ингэж яасан юм бол тэгээ би дотроо бодохдоо тэгж бодохгүй. Хүмүүс нөгөө нэг эльний шоуг дандаа алгасахгүй үздэг учраас би нөгөө за энэ хүмүүс нэгэндээ сюрприз барьд юм бэлээ. За энэ манай найз залуу надаа ингэ сюрприз барь. Яг дараа нь хэдхэн оныхон дараа бит хоёрын ой болох байсан. Тэгээ за энэ яг ой болох учраас миний ойг ингээд нөгөө нэг хоёр хоёр биенийхээ ой зориулаад тийм сюрприз барьчих гэж бодож ирсэн тэр үедээ. Тэгсэн чинь тийм юм байгаагүй. Тэг яг очисон чинь яг үнэхээр л урьсан байсан. Тэгээ яг тэр өөрөөсөө гадна гурван одоо дотны хүнээ бас дахиад давуулаад ирээрээ гэтгсэн. Тэгээд өөрийнхөө одоо төрсөн ихч шиг намайг хайрладаг ихчигээ, ихчийнхаа нөхрийг тэгээ найзлуутаагаа ингээд дөрвөл яваад очсон. Тэгсэн чинь тэрэн дээр яг ингээд нөгөө хүмүүсээ бас их судалдаг юм байлээ. Үнэхээр тэр одоо хүмүүнлэгийн ажиллаа хийдгүү яг бас арталтай ямар ажил одоо би радиод 15 жил ажилласан гэдгийг бас бичсэн. Тэгэхээр яг дуу хөгжмөнтэй тэ энэ салбарт ажилласан гэдгийг бас судалсан. Тийм учраас дуу хөгжмөнтэй хамаатай хүмүүсийг нэг одоо болгоод ингээд ураад тэгээд тэн дээр очисон тэр бэлэг болвол нэг хүн тус бүрийн 5000 доллараас дээш тийм бэлэг ирсэн. Тэгээд одоо энэ Jamaica гэдэг улс руу бас аялах ирэх юм бичиг бичиг гэх. Тэгээ мөр зүгээр би мөр хасгартлаа л үйлсэн. Зүгээр яг үнэхээр яг 10 жилийн өмнө анх хүмүүлийн ажил эхлэхдээ би хизээч эргээд надад ийм юм ирэн шүү гэж би бодож хизээч оо төгсөөлж байгаагүй. Ер нь тийм зүйлч ер нь хүлээж байгаагүй. Зүгээр л яг уу бусдыг баярлуулж, бусдын төлөө сайхан байгааг нь харж, хүнийг чин сэтгэлээсээ баярлж байгааг нь харгал намайг эргээд Аз жаргалтай болгодог учраас тэгээд дээр нь би өөрийгөө энэ дэлхийд ер нь одоо хүн туслах гэж төрсэн хүн гэж өөрийгөө бодоод өгдөө. Тэгээд миний тэр одоо зүйлтэй одоо тийм л бодолтой байсан чинь ингээд бүтэ 10 жилийн дараа эргээд ингээ бүр ар араасаа ингээ миний мөрөөдлүүд биелээд гэхэд бүр үнэхээр гоё юмсан. За. Тэгээд одоо сургуультай яаж орсон бэ? Тэ сургуультай ингээ орчлоо. Тий, сургуулийн хувьд болохоор За Харвард бас л яг бас адилхан мөрөдөл байсан. Яг гэвэл би нэг одоо өмнө нь нэг битгий сонс гээд тэрэн дээр бата яриад анх тэрэн дээр нэг подкаст хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр би бас хэлчихлээсэн. Тэгээд өөрөө үзчихсэн бол <laughs> давтаад одоо хэлчихэд давчхан давчхан. Тэгээд давчхан. Тэр нь болохоор нөгөө high bias цаашгүй тийм хилгүү хүн ирсэн би. Тэгчээд тийм хүнд чинь бол Харвард гэдэг алс холын зүйл шттэ. Юу хаа байсаа орохгүй гэд. Тэгсэн чинь э, яг адилхан яг энэ одоо энэ хүмүүлийн ажил ингэж олон жил хийсэн учраас Харвард одоо хаалгаа надад нээсэн. Тэр боломж бүрдсэн. Тэгээд яг Харвард яг одоо том сургуулиудад мэдээж залуучууд маань маш том мөрөөдөлтөй байгаа бох тий. Тэгэхээр Харвардыг сургуульд орохыг хүсэж байгаа Монгол залуучууд байх юм бол Харвардын яг одоо миний анзаараад яг 2 жилийн хооронд анзаарсан зүйл бол авж байгаа гурван том шалгуур байна гэж би харсан. За номер 1-т нь байгаа шалгуур бол одоо тэр бүх тавигдсан шаардлагуудынх нь бүх шалгалтуудынх нь оноон дээр зүгээр 100% одоо авах ёстойгоос нь бүр давуулан ав тий бүр тулцсан. За энийг бол хятадууд тулгаж хийж байгаа. За. Эднэр болохоор юу гэдгийг нөгөө хичээлийг хийнэ гэх юм бол хийсэн шиг хийдэг болсон учраас хятадын хүмүүс яг хичээлээс өөр юм хийхгүй учраас аргагүй л дээ тий. Тэгэхээр нэгт бол номер нэгт нь бол бүр үнэхээр бүр тулцсан бүр эсвэл төрцөн тийм IQ-тэй тийм мундаг залуучууд байвал нээлттэй одоо орох боломж нэгдэн тэднээс сонгож одоо дийлэнхийн сонгож шалгаруулж авдаг. За хоёр дахь залуучууд нь ямар залуучуудыг аваад байна гэхээр энэ нь болохоор спортын төрөлд авьяастай За эсвэл урлагийн төрөлд авьяастай. Тэгвэл тэрүүгээрээ бүр ингээд олон жил тэрийгээ ингээд дадлаг болгоод багаасаа тоглоод ингээм амжилт толцсон Харвард их сургууль болон ер нь одоо одоо энэ ч бол Стэнфорд Калифорниа мужид байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Стэнфорд, Харвард за энэ сургуулиуд маань UCLA ингээд энэ бүх том сургуулиуд э, спорт урлагаас авж байгаа нь бол тэр сургуулийн нэр хүндийг э, өргөх нэрийнх нь доор ингэж одоо өөрөө амжилт та явах боломжтой тэр залуучуудыг хоёр дахь секшнд нь сонгож авж байгаа гэж харсан. За ингээ гурав дахь төрөл нь одоо яг намайг сонгож авсан төрөл буюу за энэ болохоор өөрөө өөрийн гэсэн зоригтой өөрөө юу хийхийг хүсч мөрөөдж байгаа. Тэгээ түүнийхаа төлөө хийгээд эхэлсэн. Одоо өөрийнхөө зорьсон зүйлийг мэдж байгаа. Тэгээд түүнийхаа төлөө аль хизээний тэмцээд хийгээд ингээд зүтгээд явж байгаа чин хүслэр мэлзэлтэй. Гэхдээ би би би гэдэг хүн биш бид хамтдаа гэдэг одоо бусдын төлөө юм хийж байгаа хүмүүсийг сонгож ингэж авч ийн удаа гэж анзаарсан. Ийм гурван том шалгуур байна да гэж таарсан да. За одоо ойлгож авсан байх те. Ер нь энэ бол зөвхөн Harvard биш те. Энэ чинь ерөнхийдөө бүх том сургуулиудын тавтай байгаа. Том сургуулиудын ерөнхийдөө оюутнаа авч илсүүлэх тэнцэнээс гаргаж одоо нийгэм рүү тавьж байгаа бүтээгдэхүүнээ бэлтж байгаа явц нь ерөөсөө энэ гурав дээр суурилж те хичээлэнч тэгсэн орж ийн энэ гурав дээр суурилж шалгалтаа авч хүүхдүүдэд оруулж ийн тийм байна те яг энтэй хамаатай ганцхан зүйл хэлчихв. <laughs> Энэ спорт гэдэг дээр хүүхдээ хідэн сар төрснөөс хамаарат бас спортод өхөө өөхгүй юу гэдгийг сүүлийн жилүүдэд эцэг эхчүүд болон сургуулиуд энэ амжилттай байгаа дэлхийн хэмжээний багууд сонгодог болчоод байна. За тэр нь юу гэхээр энэ Gladwell гэдэг зохиогчийн номдэр гардаг 10 мянган цагийн аа биш 10000 цаг биш. Аа Matthew effect гэдэг байдгийн тэр яг тэр ихний бүлэг дээр гардаг тэр ямар учиртай вэ гэхээр Канадын хоккей хоккейн баг дэлхийн номер 1 ингээ хоккейээр бүр үнэхээр шилдэг байсан юм аа л да. Тэгээд тэр багийн нууцыг ингээ судлаад үзсэн чинь юу байсан гэхээр тэр баг ерөөсө зөвхөн а төрсөн оных нь за одоо жишээ нь энэ 2020 он төрсөн хүүхэд байлаа гэхэд 20 оны 1 2 3 сард хамгийн дээд нь 3 сар төрсөн хүүхэд авна. За тэр багт нэг ч намар төрсөн хүүхэд байхгүй. Хөө яагаад? Яагаад тэгэхээр тухайн оны одоо ихэр төрсөн дөнгөж 1 сар гарангуут дөнгөж төрсөн хүүхэд тэр жилийнхаа 12 сар төрсөн хүүхэдтэй харьцуулаад бодоод үзтээ. Би 12 сар би 1 сар төрсөн бай. За та 12 сар төрсөн бай гэж бодъё тий. Тэгэхээр би аль хэзээний энэ дэлхий дээр төрөөд 12 сар болсон хүн чинь миний оюун санаа mentally миний би physically би маш хүчтэй болсон байдаг. Тийм учраас аль хизээний өсөлтөнд орсон юм байгаа учраас спортын хүмүүсийг сонгохдоо 3 сар хүртэлхээр хязгаарладаг болсон. Тэгээ яг энэ одоо зүйлийг Америкч гэсэн одоо өө энэ Канадын хокейн баг ийм зүйлийг хийгээд амжилттай байсан олон удаагийн авраг болсон юм байна. Тэгвэл бид нар ч гэсэн энийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ингээд 50 мужууд маань ингээд ар араасаа бүгд яг энийг хэрэгэлсээр хагаад хамгийн сүүлийнх нь сая ингээд хаваа яг сүүлийнх нь энийг хэрэгжүүлж эхэлсэн мож байгаа. Тэгэхээр бас яг хүүхдээ хизээ төрсөн бэ гэдгээс нь бас хамаараа тийм бас шалтгааллах зүйлсийнх нь бас нэг болж байгаа шүү. Тэгээ би өөр энэ дээр бас өөрийнхөө гэр бүлийг бас бодож үзэхгүй юу? За би тэгвэл манай гэр бүлээс тийм юм байгаа мó спортод яалаа гэнгүүт. Миний аав спортын үн насаараа спорт юм байсан. Тэгээ сагсан бөмбөг гэдэг зүйл бүх насаа зориулсан. Өөрөө бас сагс маш сайн тоглодог байсан. Тэгээ аав маань болохоор 3 сар төрсөн. Тэгээд би нэг өндөр одоо аав ээж нь тийм өндөр биш ирнэ өөрөө их өсөглөн өндөр. Тэгэхээр нөгөө Э, багасаа саксаа тоглосоор байгаад бас өссөн байх. Гэхдээ ер нь бол нөгөө э, яг үеийнхэн дотроо ижилхэн оных мөртлөө хажууд нь хамаагүй одоо өндөр. Тэгэхээр нөгөө найзууд нь болохоор юу гэдгийг намар төрсөн ч юм уу, өвөл төрсөн ч юм уу тийм оны сүүлээр төрсэн хүмүүс байх юм бол ингээм амжилттай байх. За. За ойлгомжтой. Одоо хоёлоо гол ярианда оръё. Одоо ингээд энийг сонсож байгаа бас YouTube дээр үзэж байгаа ч юм уу те. Асууд бол цацаа гэдэг энэ эмгтээтэй танилцж одоо төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог усуд болвол одоо ингээд тантай танилцаж амжлаа. Ийж бас сайхан танилцаад авлаа. Одоо гол нь та бүхэн юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр түрүүн хоёлоо нэг хэлхээс өмнө ярьжсэн зүйлүүд байгаад байгаа шүү дээ тийм одоо ингээд таны ингээд одоо нэг талаараа стресстүүлнэ гэж би бол хэлмээргүй байна а зүгээр энэ бүх мэдээллүүдийг ингээд тархиндаа авахар ингээд одоо та дэлбэрчих гээд байна гэж хэлээдсэн шүү дээ тийм Тэгэхээр би бас тэр мэдээллүүдийг бас ингээд сонсомоор байна. Энэ подкастыг сонсож байгаа улсууд сонсомоор байна. А яагаад вэ гэхээр энэ өөрөө хамгийн сүүл буй мэдээлэл байгаа. А энэ мэдээлэл а Монгол руу ингээд Монгол залуучууд руу ингээд очих гэсээр байтал нэг талаараа ингээд маст би маст гэж хэлээд байгаа шүү те. Маст очих гэсээр байтал бас нэг жоо хоцрох нөө хоцорсон мэдээлэл болчихгүй те. Тэд нар маань хоцрогчгүй дээ л гэж айгаад байна л да. Тэг яг өнөө одоо хоцрох цаг алга бид нарт яг. Тэг яг үнэндээ хоцрох цаг алга байна. Эд чи ингээ хүлээхгүй шүү дээ. Зүгээр л ингээл дайраа дайраа л өнгөрөх гээд байна тий. Тэгэхээр та бүтэл яг юунаас эхлэхээ бол би мэдэхгүй. Гэтэл та бол яг юунаас эхэлж яриахаа бол мэдж байгаа. Би юунаас эхэлж асуухаа бол мэдэхгүй байгаа учраас тань тэр болцоог нь олгоё. Яг юу болоод байна вэ гэдэг асуултаар л асуумаар байна. За. За тэгэхээр би яг миний хувьд ягаад бүр ингэж дэлбэрэх гээд байна гэж бүр түрүү эхлэл дээр ярьсан бэ гэхээр яг Харвард дээр сая өвлийн ингээ семестрээ дуусгачаад ирэхэд яг техник технологи гэдэг зүйл асар хурдтай хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг хүмүүн хүн төрлөختөн гэдэг зүйл өөрснийхөө бид нар өөрснийхөө хэрэгтэй хэрэгцээндээ зориулж энэ зүйлийг бүтээсэн анх гэтэл яг одоо техник маш хурцтай хөгжиж байгаа учраас түүнээс болоод те бидний төсөөллөөс даваад одоо зарим хүмүүс төсөөлж амжаагүй бодож ч амжаагүй байгаа зүйлсүүд болоод байна яг одоо. Тэгэхээр энэ техник гэдэг зүйл маань хөгжөө. За хамгийн ихний жишээ гэх юм бол техник хэд их хөгжснөөс болоод яг одоо энэ хөгжсөн сүүлийн жилүүдэд гэхэд 65 сая 65 миллион хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 65 сая хүн аль хэзээний роботонд ажиллаа алдсан автомашин. машин одоо энэ техникт. За 2025 он гэхэд дахиад 5 саяас дээш хүн дахиад ажиллаа алдна гэж байна. Тэгэхээр яг энэ тохиолдолд хүн өөрөө роботоос одоо бид нар уг нь өөрсөндөө зориулж өөрсөндөө үйлчлүүлэх гэж энэ роботыг хийсэн. Тийм учраас бид нар роботны урд гарч алхах ёстой байтал бид нар өөр дийлэнх зарим хүмүүс болохоро дийлэнх нь яг яваад байгаа. Гэтэл зарим хүмүүс энэ нэг одоо урд нь гарч чадах алхаж чадахгүй манлайлах ёстой байтал урд нь гарч чадахгүй байгаа. Роботныхаа ард нь чирэгдээд яваад байгаа учраас түүнээс болоод одоо ингээд улам энэ одоо юу гэдгийг хүн төрөлхтөй ажилгүй болох энэ харамсалтай зүйлсүүд нь ихсээд байгаа. Тийм учраас бид роботноосоо ухаалаг байх хэрэгтэй байна. Өмнө нь одоо юу гэдгийг а одоо бүр яг багш нар яг тэгж хэлсэн. За тэр нь юу гэсэн гэхээр өмнө нь work hard study hard гэдэг ингэдэг те одоо бүр ингээл өдөр шингүү тэргээ нүү тэгээд мэдээж тэр одоо зүтгэл бол байлгүй яах вэ а тэгтээ яг одоо сая хэлсэн зүйл нь болохоор work smart тэгээд study smart. За энэ болохоор зүгээр л маш ухаалгаар өөрийнхөө 24 э, цагаа маш зөв хуваарлаад өөрийнхөө golden hour буюу те хүн болгонд өөр юм гэсэн golden hour байгаа. Тэгэхээр хүн болгоных өөр. Хүн болго өглөөний хүн байх албагүй. Тэгэхээр өглөөний хүн, өдрийн хүн, оройны хүн, шөнийн хүн гэж байгаа. Тэгэхээр хизээний хүн бэ гэдгээ өөрийгөө эхлээд таньж олно. Ингээд golden hour-та таараа тэр golden hour-аа э, hour-та ингээд маш үр бүтээлтэй ажиллах нь одоо ухаалгаар өөртөө зарцуулж байгаа цаг болж байгаа. Тэгэхээр бүх зүйлд одоо энэ роботоос илүү ухаалаг байж ижил би цаашаа явна. За тэгэхгүй болвол яг одоогийн байдлаар шууд одоо хэрэгжүүлээд эхлэх гээд байгаа нэг зүйлс нь юу вэ гэхээр одоо хэдхэн жилийн дараа эхэлж байгаа энэ зүйл болохоор нэг талаасаа сайхан юм шиг сонсогдож байгаа боловч нөгөө талаасаа айд айдстай санагдсан надад. Тэр нь бид нар одоо энэ нийгэмд одоо энэ сөрөг бодолтой танах чи positive Mongolia гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ positive гэдэг үгний эсрэг чинь negative гэдэг үг байгаа шүү дээ. Сөрөг. Тэгэхээр энэ хүн болгонд сөрөг memory буюу дурсамжууд, сөрөг дурсамжууд, сөрөг бодлууд байдаг. Тэгэнгүүт хүний сөрөг дурсамж, сөрөг бодлууд хүнийг эргээгээд муухай зүйл хийх, буруу зүйл хийх, эргээд нийгэмд буруу одоо энерги тарах тэр нөхцөл үүсдэг учраас хүмүүсийг тэр зүйлсээс нь ангижруулахын тулд бүтээсэн хүмүүсийн энэ одоо бидний тарих оюун санаа тарих тарихны тэр муухай бодлуудыг авч хаяад эмчилдэг mentally physically биеэр нь ч тэр оюун санаагаар нь ч тэр эмчлэх юм бүрэн боломжтой. За ийм зүйлийг судлаад хийж байна. Цаагур чинь Тийм. Ийм юм одоо дэлхийн даяар өрнжин аа. Тэгээд ерөөхдөө тэгээд одоо 2050 он гэхэд хүн болгон одоо ялангуяа одоо бид нар бид нар ч одоо ингээ дахиад хөвгттэй болно тий. За та хоёр маань дахиад хөвгттэй болно. Би ч бас ирээдүйд хөвгттэй болно. Бид нар ч бас дүүнертэй. Тэгэхээр бидний дүүн дүүнрийн хүн за биднээс эхлээд Y generation дараагийн буюу одоо яг 1995 оноос 2012 он хүртэлх Gen Z буюу одоо J generation тэгээд дараагийнх нь 2012 оноос 2025 он хүртэлх төрж байгаа хүмүүс маань болохоор одоо танаа охин байна те Alpha generation энэ үеийн энэ хүмүүс болвол яг амьдрах бидний энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа бидний энэ харах хамгийн тийм одоо өвөрмөц зүйл болвол маш том ийм өөрчлөлтөнд дунд трансферыг бид нар ингэж 90 100-ыг ингэж харах нэ. Тэгэхээр энэ роботуудтай зэрэгцээл амьдрна гэсэн үг. Тэгэхээр роботууд гэхээр одоо ингээд төсөөлөл нь бол нөгөө терминатор дээр гардаг мардаг гэх тийм робот бодоод ах шиг байна тий. Аль эдийн яг үнэндээ гар утсдаг энэ робот тий бид нар ингээд одоо амьдралаа мэдүүлсэн 24 цагийнхаа дийлэнхийг бас ингээд тэн дээр өнгөрөөчихгүй байна тий. Бараг унтах цагаас хумслан барин тэн дээр ингээд ухаал ингээд байж байна яа харахгүй робот бидний хажууд ингээ те нэг гэр бүлийн гишүүн болоод тэгээ тэр роботыг бид нар төрж байгаа хүүхдүүдтэй ухаан орж явахт нь танилцуулаа те бидрээс илүү байхгүй харин тэгээс өөр аргагүй байдал руу л ороод байна л да те ерөнхийдөө бол те тэр би энэчээс юу асуух гээд байна вэ гэхээр одоо тэр мундаг сургууль зааж байгаа багш нар яг энэ үед энэ тохиолдолд ер нь яа гэж зөвлөж байна хүн төрөлхтнийг биднийг Тэгэхээр яг одоо бид нар бол яг яах ёстой юм бид нар те сайн сурал хийж байна. Ерөөсөө те. Ерөөсөө одоо эндээс юу гэдэг юм би ганцаараа энийг сурахгүй надаа эн чинь хэрэггүй гэд зүхтаагаад явах ямар ч арга байхгүй. Тэгээд э, яг одоо яг энэ дээр сур гэдэг маань Уучлаарай яг хэлсэн тийм. Яг ямар хэлбрээр хэлээд байна уу тийм. Одоо тэр нь болохоор яг энэ техник технологи гэдэг зүйлийг л ойлгохыг л хичээх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ смарт болоод бүх зүйл гарч ирж байгаа энэ зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь нэг нэг гол мессеж нь болохоор техник технологиг бүтээж байгаа хүмүүс хүмүүс. За энэ хүмүүс маань нэг талаасаа амтны нэг төрөл. Хүн бол бас л амт нь шүү дээ. Тэгэхээр хүний хүмүүсийг тэгж хэлээд байгаа. За би сүүлийн үед болохоор би нөгөө Ноа Харари гэдэг ийм Оксфорд төгссөн, Оксфорд их сургууль төгссөн залуугийн лекцүүд, номнуудыг бас их сонирхож одоо лекцүүдийн яг сүүлийн тоног бол бүр галзууртлаа үзэж байна. Тэгээ яг энэ залуугийн ярьж байгаа бас ингээд ярилцлагуудаас ингээ харах нь бас яг л үнэн бас санал нийсэн л дээ. Яг энэ яг Harvard их сургууль дээр байсан зүйлтэй яг яг жил байсан. Э, тэр нь болохоор хүн төрөлхтөн гэдэг зүйл ингэж халдаж болдог амтд гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ бид нарыг биднэрт халдаж болдог зүйл нь юу гэхээр хакердж болдог зүйл. Одоо юу гэдгийг hackable гэхэр чинь тий хакердж бол ตก тийм зүйл. За тэр хакердах зүйл нь юу гэхээр техник технологи. Энэгээр биднийг хакертна. Тэгээд хакер дуулахгүй тулд бид нар маш сайн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. За яг хүсэх хүсээгүй ч угаасаа хакер дуулах тохиолдол байна. Гэхдээ тэр нь бол яг юу гэдгийг яг нэг яг нэг байж болох хэмжээний л мэдээлэлээ өгөөд а бусад нууцын зэрэгэлтэй бүх зүйлээ бүх өөрийнхөө хамтраа сошиал дээр дэлгэж тавихгүй байгаа ч хэл гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхгүй ингээд нөгөө өдөр шүнгүү банк бүх юмн дээр бүх юма нээлттэй нэгээ тавьчихаар бас эргээгээд да эргээгээд өөрийн чинь эсрэг тэр мэдээллүүд ашиглагдах тийм одоо маш их магадлалтай. Тийм болохоор энэ интернет төвчөнд ашиглаж байгаа ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ маш зөвөр ашиглах хэрэгтэй. гэдгийг бол их анхааруулж бас хэлж исэн. Тэгэхээр бид нар бол маш хурцтай энийг сурах хэрэгтэй байх нь байна. Хизээч ард нь гарч хоцорж алхаж болохгүй. Маш хурдан байх хэрэгтэй байна. За тэгээд яг тэр нөгөө нэг хүн гэдэг амтан гэдэг дээр ярихад хүн гэдэг амтан яагаад одоо түүхэнд энийг ярьж байгаа байхгүй юу? Түүхийг судлаад үзэхээр хүн гэдэг амтан яагаад бусад амтнаас ялгараад энэ дэлхий дээр ийм мундаг амжилттай явж байгаа юм бэ гэдгийг судалсан байгаа юм л да. Тэгэнгүүт бидний хамгийн том давуу тал ердөөсөө ингэж бүлэглэж бөөнөөрөө эвлэлд нь нэгдэж нэг нэгэ дэмжиж ингэж хамтдаа өсөж хөгжсөн учраас энэ бол бид нарын амжилтын хамгийн том нууц байсан. За тэгээд яг шууд одоо шудраг хэлчихье те. <laughs> Тэр нь болохоор жоохон хэцүү сонсогдсон надаа. Гэхдээ тэр бол яг одоогийн байдлаар хөгжиж чадахгүй байгаа. Яг одоогийн байдлаар үнэхээр юм хэцүү Э, байдал байгаа жижиг том тийм одоо э, жоохон дампуурл руугаа явж байгаа улс орнуудын буруу болвол одоо буруу гэх юм алдаа гэх юм уу тий тэр мистейк болвол нэг нэгэ дэмждэг. Тим улсууд явахгүй байгаа. Тим улсууд хөгжихгүй байгаа. Магдгүй тун удахгүй сөнөх юм. Одоо тийм улс байхгүй болох магадлалтай гэж байгаа. Тэгэхээр яг зүгээр энэ дээр нуухгүй хэлэхэд миний толгой дотор миний их орон л бодогдсон. Тэгээ зүгээр би зүгээр Э, алдчих уу дээ те бид нар нэг нэгэ дэмжихгүй ингэж явж байгаад алдчих уу дээ бид нар ингээд энэ энэ мундаг орнууд орнуудад бидний дата мэдээллүүд ингээд нэмэгдээл очиод байгаа учраас төд удахгүй бид нар аль нэг мундаг их орных нь улсынх нь ингээд хараалалд очих магадлал маш өндөр байгаа учраас бид нар нэг нэгээл дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо байгаа энэ Y generation-ийн үеэс эхлээд дээшээгээ бид нар дүүнэр та хүүхдүүдтэй нэг нэгэ дэмжих гэдэг тэр сэтгэлийг ерөөсөө төрсөн ухаан орсон цагаас нь суулгах хэрэгтэй. За тэгэхээр би яг таны саяны ярьсан юмтай бол маш их санал нэгдэж байна. Яг л энийг бит хоёр бас одоо гэр бүлэрээ монголчуудад ойлгуулахыг аягүй хүсдэг. Эвлэлт нь нэгдэх хэрэгтэй байна гэж тий. Тэгэхээр алдарт Харвардд хүртэл тий одоо таны мундаг наад сургуульд хүртэл энийг хэлж байна. Эний талаар судалгаа хийлээ тий. Аа тэгээд хэлсэн байна. Яа харахгүй үнэн эвлэлт нь нэгдэж чадахгүй байгаа улс их орн хөгжихгүй гэж те. Тэгэхээр манайхан нэг эвлэлт нь нэгдэх гэдэг ойлголтоо аягүй буруу ойлгоод тэгээд эвлэлт нь нэгдэж чадахгүй байгаа юм болов би хувьдаа ардгийн. Тэр нь юу вэ гэхээр эвлэлт нь нэгдэн ихээр нэг санаа бодол төр бүгд нэгдхийг хилээд байгаа юм байна гэж ойлгоод идэг. Энэ бол миний хувьд бол биш А эвлэлт нь нэгдэн гэдэг маань би бинийгээ хүлээн зөвшөөрхийг л хэлээ. Би чамаа хүлээн зөвшөөрнө, чи намайг хүлээн зөвшөөрнө. Тэгжээ чип дээр яг эвлэлт нь нэгдэж чагна. А тэрнээс би чамааг өөрийнхөө санал бодол дээр яг ийм бодолтой байх гэж хоёулаа эвлэлт нэгт хэрэгтэй ч гэж дайраад иж болохгүй юм шиг надад санагддаг байхгүй. А би чамааг хүлээн зөвшөөр чи намааг э, хүлээн зөвшөөрж чивтэр эвлэлт нэгжж дундаас нь чивтэрээс яг уу нэг санаа босч ирэх юм шиг За чи ийм юм чинь би ийм юм чинь бас найзд нэг ийм санаа байна. Хоёлын энийг хийе. Чи тэрийг хэрвээ хүсээ дэмжих юм бол окей энэ одоо хоёлын эвлэлт нь нэгдэж яг хөгжлийн одоо гараа руугаа явж гинэ гэж би хувьдаа бодоод байна тий. Тэгэхээр энийг л манайхан бодоод ойлгочороо эвлэлт нь нэгдэх хэрэгтэй байх тэгжээж бид хөгжих ёстой байх гэдгийг ойлгочороо гэдгийг хэлмээр. За одоо төгсгөлийн хоёр асуулт үлдсэн. Энд дээр боловсролын салбарын үн дээрийг гэлчихв. Сайн хэлнэ гэдэг. Яг нөгөө боловсролын салбарт яалтч байхгүй яг хэлмээр ингэж одоо санагдсан. Тэгээ би өөрийнхөө их сургуулийн багш энтертэй одоо захирал энтертэй бас ярихаар ингээд тохирсон байгаа. Тэгээд бас давхар үзэж байгаа бол те сургууль хүмүүжүүлэгч эсвэл одоо давхар видео хийдэг ер нь юм education талдаа ажилладаг хүмүүс ч юм уу бас мэдээд авахад нэг зүйл нь Harvard-ийн сургууль маань 2 жилийн өмнө анх хичээл авч явах болохоор яг л бос сургуультай адилхан гараар ингээл эсээ бичээл бичсэн эсээгээ шивэл ингээл сабмит хийгээл ингээл даалгавраа биелүүлдэг байсан. Тэгээс яг энэ жилийн хувьд ингээ ялгарх нэг онцлог нь юу байсан гэхээр илүү их ерөөсө багаар ажил гэдэг болсон. Ингээ групп ажиллагааг илүү ингэж дэмжиж нэг нэгээрээ ажиллах бол тийм чухал биш. Яагад гэвэл чи сургууль төгсөөд гараад гараал чи хүмүүстэй хамт хүмүүсийн дунд орж багт ажиллана. Тэм учраас чи багт юу хийж чадах вэ? Багаар ажиллахад бус түүнийг хүлэн зөвшөөрөх яг саяны хэлсэн зүйл ахгүй. Бусдын санаа бодлыг хүлэн зөвшөөрч өөрийгөө бас хүлэн зөвшөөрүүлэх ийм юмд суралцах чадвар тийм тийм одоо тийм хүндэтгэлтэй байх тэр зүйлс суралцах тэр маш чухал учраас багаар ажиллахыг нэгдүгээр санал болгож байн горн бүх хичээлүүд нь тийм байгаад за хоёр дахь том өөрчлөлт юу байсан гэхээр өмнөх тэгэж нөө гараар бичих хуучны их маягаас ерөөсөө эрс татгалцахыг маш их одоо хичээж өөрчлөлт хийж байгаа юм байлээ. За тэр нь болохоор бүгд одоо ингээ подкастын өрөөнүүцтэй болсон. Тэгээд микрофонуудаа тад сууж агаад бид нар өөрснийхөө хоолойг ашиглаад за миний үзэл бодол бол би өнөөдрийн хичээлийн энэ энэ юм дээр би ингэж бодож байна. Би энэ дээр нь санал нийлэхгүй байна. Би энэ дээр санал нийлж байна. За ингээд би төгсгөлт нь би ингэж дүгнж гин гэдэг ингээд би өөрөө өөрийнхөө хоолойгоор подкаст хийн. За видео нь болохоор групп группээрээ видео хийнэ. За iMovie дээрээ ч хийдэг юм уу тийм ингээд edit хийдэг нь edit хийгээд хамтдаа тэр одоо инээлдэж ханаалдаад ингээд хийж байна. Тэгэхээр энийг бид нар Harvard эхэлж байна гэдэг чинь ингээд удахгүй Америкийн бусад амжилттай улс сургуулиуд маань хэрэгжүүлээд эхэлнэ. Мэдээж бас өмнө нь бас яг podcast зэрэг өөр сургуулиуд ч гэсэн хэрэгжилж эхэлжсэн. Тийм тэгэхээр ингээд цааш нь энийг бас хэрэгжүүлээсэ те. Харин тийм ээ. Боловсролын систем дээр өөрөө мөрөөдөө болцсон одоо ер нь бүр тийм болцсон байгаа Боловсролын системдэр л бид нар энэ нэг бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрөх гэдэг ямыг л айгүй сайн хичээл рүүгээ одоо тий ангийнхаа хүүхдүүдийг хүлээн зөвшөөрөх ядч л ангийнхаа даргаыг хүлээн зөвшөөрөх тий энэ ямыг л боловсролын систем рүүгээ бид нар хичээл одоо хиймээр юм шиг санагдсан бидний үеийн боловсрол бол 20 дугаар зууны боловсрол шүү дээ 20 дугаар зууны боловсролоо ингээ харахаар улам бидрийг хооронд нь өрсөлдөөж улам би чамааг тэг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх тэр тал руу оруулдаг байсан боловсрал юм болов хооронд нь өрсөлдүүлээл тэ ангиар нь өрсөлдүүлээл нөгөө ангийг нөгөө ангитай нарцуулж өрсөлдүүлээл тэ энийг байсан болоо да гэж би л хувьдаа харсан байхгүй тэгэхээр энийг бид нөр өөрчилж ээж энийг хүүхдүүдэд одоо өшөө илүү бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрүүлжээж одоо хүлээн зөвшөөрснөөрөө цаана нэг тийм дойжоогүй байдал те болчихгүй гэж айгаад идэг юм шүү. Үгүй шүү дээ. Хүлээн зөвшөөрч тэр хоёрыг санал нэгжээж амжилтанд хүрдэг. За энэ дээр нэг юм байна. Одоо төгсгөлийн хоёр асуулт байна. Тэгээд нэг асуулт нь маш их бит хоёр рүү ирдэг. Тэ асуултыг би танаас асуумаар байна. Яг гэхээр та одоо яг энэ энэ чухал газар байгаа. Дээрээс нь чухал сургуульд сурч байгаа учраас би асуумаар байна. Тэгээ энэ нь өөрөө бас ингээд энд байгаа улсууд ч бас мэдээж энэний талаар аягүй хөөцөлдөж хайж явдаг байх л та. Энэ юу гэхээр мэрэгжил сонголт. Маш олон хүүхдүүд битээрлөө ингээд тийм одоо би ингээд 10 жилээ төгсөх гэж байгаа мэрэгжлээ би юугаар сонгох вэ? Түшаахаа төлхөн хичээ те. Та надад зөвлөөч. Битэр яг үндэ ингээд мэдөө чи инженер бол гэж хэлэх хэцүү те. За энэ мэрэгжил мөнгө олоод байгаа шүү тэр их хэцүү ай хэцүү үед үхэхгүй тэр энэ дээр юу гэж хэлмээр байна энд яг яг ийм бодол дээр ч юм уу эсвэл ийм юм дээр гацчихад байгаа хүмүүсд юу гэж зөвлөдөх юм бэ За яг энэ дээр болохоор техник технологи хөгжиж байгаа учраас энэ хурдцтай хөгжиж байгаатай заавал уялдуулж дараагийн 30 жил 10 жил 20 30 жил яг хамгийн цаад нь одоо 2000 50 оны байдлаар юу одоо энэ одоо техник технологи ямар мэрэгжил тэ илүү их уйлдах вэ гэдэг талаас нь сургууль маань тайлбарлсан. Алга болохгүйгээр тий булааж авахгүйгээр тий. Тэгэхээр сургууль маань яг тэр талаас нь тайлбарлсан. Тэгэхээр бидний дүүнер за бид нар бол одоо бэрх юм би салгиж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний дүүнэрийн үе За бидний хүүхдүүдийн үе одоо шинээр төрөх хүүхдүүд маань за бид нарын сонгох одоо бас мэрэгчлээ сонгох гээд ирээдүйд хийх зүйлээ бодож байгаа дүүнер маань та нар маань болохоор юу гэлүү анхаарах вэ гэхээр за яг одоогор э, энэ хүний тархийг шууд аваад оюун санааг нь копид копидоо тийм видео хүртэл одоо сая 2 хоногийн өмнө засаглаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм бүрэн боломжтой болцсон байгаа энэ үе маань өөрөө э, жишээлбэл хамгийн ихний алга болж байгаа мэрэгжил бол машин барих, жолооч гэдэг мэрэгжил байхаа болгож байна. Машин өөрөө өөрийгөө барьдаг юм ухаалаг болж байна. Бидний ингэж аваар хийдэг, аваар осол гаргадаг тэр олон жилд гаргадаг хэдэн тэрбум ослоос илүүтэйгээр автомашины өөрөө өөрийгөө барих тэр систем илүү аюулгүй болж байгаа. Тэгэхээр атом нэгдүгээр жолооч гэдэг мэрэгжил байхгүй. За хоёрдугаарт эмч гэдэг мэрэгжил маш олон тоогоор байхгүй болно гэдгийг хэлж байгаа. За энэ дээр болохоор яг мэдээж хэрэг тэр техник технологи гэдэг зүйлийг хүн төрөлхтөд хийж байгаа учраас мэдээж имж байна. Гэхдээ тэр имж нь илүү их яг одоо хоёла бодит хүн яриа сууж байгаатай адилхан яг юм хүнтэй ярилцаж сэтгэлээ онгоолгодог сэтгэл зүйч гэдэг юм уу тийм мэрэгчлэл нь илүү ихээр одоо эргэлттэй болно илүү их болно тоон илүү тоогоор тийм а бусдаар эмчнэр маань роботууд болж хувирна Тэгэхээр энэ дээр одоо яа юу яриад байгаа юм гээд зарим хүмүүс энэ галзуур цэвүүгээ <laughs> бодох бах. Яг хөө зүгээр одоо зарим тохиолдолд одоо бид нар ингээ бие ингээ тавгүй болонгот миний би нэг л биш байна да. Би одоо яг ингээд яг юу юу болох байгааг мэдэхгүй байна гэд имлэг явдаг штэ. Тэгэнгүүт ингээд Монголд маань яг үнэхээр хин техник технологи байхгүй учраас дэвшилтэд технологи байхгүй байгаа бүрэн байхгүй учраас бид нар шийдэж чадахгүй гадаад руу хүмүүсээ явуулаад байна да. Өвчтөө байгаа хүмүүсийг манайх оншилж чадахгүй нэ. Монголдо оншилж чадахгүй байна. Америк руу яв, Англи яв, Австрали яв, одоо тэгээ Азийнхаа Солонгос руу яв, Тайланд яв гэж явуулдаг тий. Тэгээд ингээд тэд нар нь яг очиод үнэндээ яаж тэр оншоо мэдээд байгаа юм гэхээр робот техникүүд л тэрийг мэдчих оншилж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээ нь нэг ясандаа болвол яг одоогийн байдлаар энэ техник технологи гэдэг зүйл биднээс илүү одоо танаас илүү таны тухай надаас илүү миний одоо би өөрөө өөрийгөө мэдж байгаас илүү миний тухай тэр автомашин робот автомашин гэж ядах юм аа тэр машинууд илүү их намайг мэдж байна л гэсэн үг. Одоо яг л нэг ээж хүн хүүхдээ те 3 4 настай хахад нь өлсөөд юм уу ингээд өлснөөсөө олоод амар уурлаад ингэнгүүт чи өлсөг байна аа. Миний хөө миний хөө биш уурлааг байна аа. Миний хөө өлссөн л байна. Маа энийг ичих гэхээр идчихэл энийгээ гүйдэхтэй адилхан тий. Зарим үед бид нар ээжүүд маань бидраас илүү бидрийг мэддэг. Яг тэрнтэй адилхан энэ бүх одоо дата бидний тухайн информation нэмэгдсээр байгаад яг энэ автомат энэ роботууд маань бидний тухай илүү их мэдлэгт мэддэг болж бид нарыг яг хаана юу нь болохгүй байгаа бүх зүйлийг нь ингэж олж өгдөг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг 6 мэрэгжил хамгийн хэрэгцээтэй байхыг хэлж өгч исэн. За би санаж байгаагаас эхлээд хэлчихье за. За хамгийн ихнийх нь болохоор яг тэр саяны сэтгэл зүйч одоо ингэж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг ийм эмчийн салбарын байгаа. За Түүний дараа болохоор инженерийн бүх төрөл байгаа. За мэдээж хэрэг роботын 900-д амьдрах учраас техник технологитой хамт амьдрах учраас бүх төрлийн инженерүүд IT за бусад тэр бүх төрлийн инженерүүд орж байгаа. За тэгээд Түүний дараагийнх нь болохоор яг information system of security буюу бидний энэ нууцлын мэдээллүүд байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ олон нууц мэдээллүүдийг бид нар ингээд хадгалж үлдэх хэрэгтэй байгаад байна да. Нийт бүх юм зарлахгүйгээр. Тэгэхэд тэрийг хадгалах тийм ажил хийдэг тийм хүмүүс бас их олон тоогоор хэрэгтэй болно гэж байгаа. За тэгээ дараагийнх нь болохоор им одоо юу гэдгийг нөгөө нэг маш ухаалаг одоо энэ бүр төрхтөө тийм гифт төрсэн intelligent гэж хэлдэг те тэр ухаалаг хүмүүс илүү их эрэлттэй болно. За магадгүй бидрийг нөгөө миний санахын л их эрдэн боловсралтай мундаг ингээл хүмүүс хаа заримдаа цагаан солиотой ингээл бүр ингээл нэг ийм цагаан солио туссан штэ гээл номын цагаан солио туссан муссан гээл нэг баг байхад л нэг сонин тэгж мэгээд идэв гэсэн. Тэгээ одоо болохоор тийм хүмүүс бүр маш их эрэлттэй болно. Яагаад гэвэл тийм хүмүүсийн тарихнаас гарч байгаа зүйлсүүд л тий одоо ирээдүйд гарах одоо хийгдэж байгаа энэ том техникийн өөрчлөлтүүдийг илүү их давж юм хийх учраас за тэгээд клипэж би энэ дээр <laughs> уг нь бичсэн бүр тэмдэглэсэн юм байгаа хараад санснасаа хилээт. Аа тэгээд математикийн математикийн чиглэлийн буюу за энэ нь болохоор одоо яг нэг жишээлх юм бол finance одоо бодох тэр тал дээр бас яг математикийн чиглэлийн хүмүүс бас байна. Гэхдээ энэ бүр одоо э, байгаа шиг юу гэдгийг нөгөө банкнд ингээл тоо бодоол ингэдэг хүмүүс биш биш одоо бүр илүү нарийн математикийн төрөл гэсэн үг. За тэгээд э, үлдэх өөр мэрэгчлүүд нь давхар biomedical э, энэ болохоор одоо нөгөө инженер дотор давхар орно. Яг одоо энэ хүн дотор юу болоод байгаа тухай илүү судалдаг тий тэр хүмүүсийн мэрэгжил илүү нарийн мэрэгжлүүд гэсэн үг шүү дээ. Гэтэ төлхөө сэтгэл зүйн талаасаа билгүй. Тийм. Сэтгэл зүйн талаасаа би ихтний дотор юу болж байгааг яаж ажилладаг бол давхар. Ягаад тэгэхээр яванда энэ ихтгтээ энэ болохоро бас давхар энэ түүхч бас энэ одоо ирээдүй яг одоо болж байгаа энэ техникийн бүх зүйлсийг хийж байгаа. Би энийг болохоор юунаас яг энийг бол харууртаас сонсоогүй шүү. Аа би энийг Facebook-ийн нөгөө үүсгэн байгуулагч миний одоо тэр судлаад байгаа гэдэг байгаа Ноа Харари гэдэг энэ эрдэмтэн хоёрын ярилцлагаас үзсэн. За тэгээ тэр нь болохоор яг сая чинь а тийм дотроос нь нөгөө нэг би яадаг гэдэг дээр ингээд ийм хагас яванда одоо яг бид нарт бидний биеэр ингэж яг хүн хүний биеэр ингэж төрдөг тийм хүн байха болно гэд тэгээд байгаа байхгүй юу? Хүн өөрөө яг бурхны өгөгдлөөрөө төрдөг байгаа байдал нь болно. Одоо тийм байхгүй одоо юм хагас гэх юм уу? Одоо ингээд таны копи цаа хөлбөр амар олон байна. Тэр бол яг ойрхон байгаа. Аа. Ингээд таны копи болохоос айгу хийчих болно. Одоо ч гэсэн хийчих болно. За. За, ирээдүйд болоод ирэнгөө сүулдэ яг ийм хүн биетэй одоо яг бүр тэр чигтэй хүн биш төрөх одоо төрөх юу нь хүртэл өөр болно гэдэг байгаа <laughs> байхгүй юу? Тийм болохоор энийг ингээд нөгөө хамт ягаад тэгэхээр бид нар чинь ууж идж байгаа энэ хэрэгжилж байгаа бүх зүйл чинь өөрчлөгдөв л юм. За бид нар чинь тэгээд харин ийм том 21-р зуун гэдэг энэ том өөрчлөлтийн энэ зуунд амьдарч байгаа учраас л а энэ дэлхий дээр юу болоод байна гэж илүү ингэж гоё өргөн том хэмжээнд юм бодож харж сэтгэж ингэж нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэхийн төлөө, улс орноо хөгжүүлэхийн төлөө, энэ дэлхийн төлөө те өөрийнхөө чадах бүх зүйлийг ингээд хийхийн төлөө ингэж хичээх хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм тэгэхгүй болохоор өнөөдөр ингээд аа манай ингээ инфлюенсер залуучууд ч гэсэн би урайлж хэлмээр байна. Зүгээр ингээд би ийм хувц өмссөн байх шүү гэж харуулхаас илүү өнөөдрийн дэлхий дээр юу болоод байгаа вэ? Тэр зүйлсийг анхаарч залуучуудаа гоё зөв зөвлөлгөрлж хэлж өгөөч ээ. Ус төрчтөө. <laughs> Та нар маань ч гэсэн гоё ингээд өргөн хараад том зүйлсийг одоо улс орондоо хийхийг хамтдаа хичээлдээ л гэж урал зүгээр бид нар улс төр дээр болохоор одоо тэгээд байгаа юм. Эдгэрт одоо одоо одоо байгаа улсууд тэлээд хэрэггүй баха. Яг түг эдгэр чи одоо тэгээд дуусч байгаа учраас батарейн дуусч байгаа. А одоо харин одоо энэ жил чи нөгөө биднийх чинь нөгөө 76 сахиусан тэнгэрээс онгох ийм сайхан он жилүүд болж байгаа учраас энэ дээрээ л яг таны над яриад байгаа юмыг ойлгод хамгийн чухал нь ойлгодог тийм онсуудаа бид нар гаргаад ирэх юм бол бид нар энэ хөгжил рүү энэ хоцрогдоод байгаа би бол бодоод байгаа энэ барилга ч юм уу эсвэл техник технологийн хувьд бол бид нар хоцрогдоог юм байлээ а зүгээр оюуны хувьд бид нар маш их тий хайр хайрцаглагдсан маш их одоо одоо буруу мухар сүсэг рүү итгэцэн ийм болцсон байнуудаа би хувьдаа л харсан. Маш их зүйлээр бид нэг өөрөө өөрсдөө ингээ хайрцгэлцсэн юм бэл. Тэгээд ингээ жоохон хайрцагаас гадуур сэтгээд ингээд тийм юм юм ингээ яриад эхэлсэн хүнийг харахаараа хүлээн зөвшөөрч чаддгүй нийтээр. А нэг бол тий А нэг бол ингээд сошиал дээр тийм усууд одоо тэр нь юунаас илэрч харагдаад байна вэ гэхээр өглөө болгон сошиал дээр нэг сюрпризүүд биднийг ухтаж байдаг. Сард хичнээн үйл явдал, сонирхолтой үйл явдал Facebook онлайн орчин дээр байна уу? Энд чинь л ерөөсөө биднийг хайрцагцсан байна гэдгийг харуулдаг байгаа байхгүй юу? Хайрцагнаас гадуурх эн чинь байж болохгүй юм шүү дээ гэдэг имийг л гинт гинт ингээ гаргаад гаргаад тавихаар л яах вэ? Тэр нь өөрөө бүүн болоод, тэр нь өөрөө юу болоод те? Одоо сонирхолтой Ингээл амар тренд болоод одоо ингээд таны энд байж ах чинь энэ Калифорни мужид тэгээд сошиал орчинд мэдээж л та энд байгаа найс нөхдөд илгүүдээ ингэж 7 хоног болгон трендүүд гарч ирж гин үү юу? Тийм бол байхгүй гоц. Эдгэр чинь ингээд ян зүрийн ингээл одоо тэр тусмаа ингээл зүгээр год энэ холливуудын годмаар ингээл яг ян зүрийн л юмнууд ингээл гитар дарцсан ч юм уу ингээл ян зүрийн юм. Үгүй тэрэн дээр чи ингээл зүгээр л хэвэн л байх юм биш. Энүүгээрээ би юу харж ийн үхээр тэр ерөөсөө бүгд хайрцаглагдаагүй байгааг нь шинж юм уу да оюун санааныхаа хувьд тийм байгаа. За төгсгөлийн асуулт. Аа би төгсгөлийн асуултаа асуухаас өмнө дахиад нэг хүсэл тавьмаар байна. Та бүхэн яриа бол дуусаагүй дөнгөж эхэлж байна. Тэгэхээр би бол тантай ингээ хид хідэн цуурлаар ингээ подкаст хиймээр. Хэрвээ таныг хүсвэл би бүр Охинч залуучууд бас хийгээсэй гэж хүсэж байна. Таныг тэр Харвардд сурсан. Гэхдээ яг нэг талаараа би амар дэм муухай санагдаж магадгүй. Таны сурч мэдсэн юм ихтэй танаас ингээд сонсоод те Аа одоо тэнд мөнгө төлөө сурж байгаа юмн дээр чинь Үгүй би тарахыг хүсэж байна. Аа за тэгвэл баярлалаа. Хүсэж байна. Би нэг тийм муухай шимэгт задтай биш шүү тий. Аа тэгвэл таны тэр ингээд сурж мэдсэн юмыг одоо миний төвшөө гэдэг подкастаар дамжуулаад олон залуучууд мэдэж аваасаа л гэсэндээ би таныг олон удаагийн цуврал подкастнда урьж байна. Тэгээд таны хэрвээ окей болж гинөө гэх юм бол таны цаг завыг тохируулж байгаа. За ийм юм хэлмээр байна. Би тийм мэдээд авчлаа. Энийг Монгол залуучуудад хүргээд өгөөч гэх юм бол би хизээд бэлэн. А миний сонсогч нар бас хизээд бэлэн байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Болохгүй яг уу би бүрстэ дуртай яа. Би өөр өөрөө өөр тарах гээд аргаа ядахтаа ингээ education сувг цацрал далаа жаргал YouTube дээр нээгээд ингээд YouTube хийдгүү байсан хүн чинь хийгээд тэгээд ингээд хүмүүст хүрхийг аягүй хүсэж байгаа. За одоо төгсгөлийн асуулт нь юу вэ гэхээр 18 нас хүрж байгаа 16 нас хүрж байгаа энэ охид залуучуудад юу гэж хэлмээр вэ? одоо энд сурж байгаа яг энд байгаа юу? Э, биш биш. Э, энд сурж байгаагийнхын хувьд юу гэж хэлмээр байна? Энд чэнэс юу харц? Эндхийн залуучууд яг тэр насныхан юу хийгээд байна? Аа. Уу мэдэж авгүй л дээ. Аа. Тэ? Ам PC нөмрүүлээд байна уу? Яагаад вэ? Аа. Яг э, яг би яг зүгээр одоо холоос ингээ харж байгаа тий. Тэгэхээр яг хажууд нь байгаад харж байгаа биш учраас Монголд байгаа залуучуудыг яг та нар ингээд байна гэж шүмжлээд ч юм уу шүмжлэлтэй талаас нь хандаж хэлэхэд арай өрөөсгөл болох бах. За гэхдээ хүндлэнгөөс ингээд холоос харж байгаа миний анзаарж байгаа зүйл бол интернет дээр өнгөрүүлж байгаа цагийг нь илүү харж байгаа. Тэгэхээр өдөрт хүн болгонд яг адилхан 24 цаг байгаа. Би яг энийг нэг видеон дээр хэлсэн. Barack Obama ч адилхан 24 цаг байгаа. Таны шүтрэн биш шигчэд яг адилхан байна. Тэг яг энэ цагийг яаж өнгөрүүлж байгаагаас шалтгаалаад бидний амжилттай явах уу үгүй юу гэдэг хамаарат байгаа байхгүй юу? Энэ цаг дээр л яаж менежмент хийж чадсан. Тэгээ сая ингээд бас хичээл дээрээ байхад ч гэсэн ингээд 20 дөнгөж 20 эдтэй дөнгөж 30 гараад ингээд аль хизээний тэр бумтан долларын тэр бумтан долларын саятан болсон залуучууд өөрсдийнхөө одоо ингээд тэр энгийн одоо амжилт гарсан тухайгаа ярьж байгаа юм. За би бас өөрийнхөө найзтайгаа ингээ хоорондоо ярилцаад сууж яхад найз маань бас олон тийм бас мундаг найзуудтай. Тэгээ ингээ тэдний туршлагыг бас хоорондоо ярилцаа сууж яхад ердөөсөө л тэр 24 цагаа маш гоё үр бүтээлтэй өнгөрүүлж чадж байгаа амжилттай байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө яг энгийндээ хэлэхэд тэр нэг ийм жишээ байна л да. Тэр мундаг хүмүүс өөрснөө хэлсэн зүйл нь за ингээд цаасан цаасан дээр одоо өдрөө ингээд төлөвлөөд өдөрт хийх хэсэг ажил гээд ингээд хоёр хэсэг хуваагаад За эхний хэсэг дээр нь зөв заавал хийх ёстой ажил гэж байна. Дараагийн хэсэг нь хийх ажлын жагсаалт гэж байгаа. Тэгээ ингээд эхний хэсэг нь заавал хийх ёстой ажлыг болвол юу ч болж исэн заавал хийх ёстой. Тэрэн дээр одоо сайхан сэтгэлтэй хүнд үгүй гэж хэлж чаддгүй гэдэг ч юм уу. Би одоо жишээ нь хүмүүс ингэ тусалжсан гэж ингэдэг байсан бол одоо л би үгүй гэж хэл сурах гад ингэ хичээж байгаа. Тэгэхээр би өөртөө чухал гэж яг тэр зайшгүй гэдэг зүйлд гаргаж байгаа цагтаа бол би өөр хинт ч тэр цагийг гүйж чадахгүй. Яг л тэр цагтаа би тэр зүйлдээ цагаа зарцуулна. А тэр зүйлийг хийж дууссаны дараа надад цаг гарах юм бол дараагийн ажлаа хийнэ. Тэгэхээр тэр нь болохоор хийх ажлын жагсаалт гэдэг рүү орно. За энийг одоо жишээ болгож хэлэх юм бол заавал хийх нь жишээ нь юу гэх юм? а одоо гадаад пассворд авах ч юм уу эсвэл иргэний жолооны өмнөхний хугацаа дууссан бол одоо хугацаа дууссан жолооны өмнөхтэй явж болохгүй шүү дээ тий. Жишээ нь энд бол шууд тэгээд ингээд шүүхэд дуудагдсан шүү дээ. Тэгэхээр монголч гэсэн адилхан бах тий. Тэгэхээр яг түүнтэй адилхан жишээ нь тийм одоо хугацаанд дууссан бичиг баримттай жишээлбэл байх юм бол заавал хийх ёстой ажил маань тэрэл ажил ахна шүү дээ тэр өдөрт яг тэрийг л хийх ёстой. Эсвэл яг э, өөртөө жилдээ тавьсан төлөвлөгөөний тэр өдөрт хийх ёстой ажил байл яг зөвхөн тэрийг л хийнэ. А заавал гэдгийнхаа дараа цаг гаруул хийж болох ажил нь болохоор жишээ нь машин угаах, хувцас угаах, дэлгүүр орж хүнсээ цуглуулах ч юм уу те. Нэг юм хийх хэрэгтэй Гэхдээ магадгүй та цаг гарахгүй бол маргааш хийсэн ч гайгүй болчоор за нөгөөдөр хийсэн ч болохоор тийм нэг 2 3 хоног хойшлуулчихад яах чгүй. Тийм ажлуудыг яадаг бах нь одоо нөгөө дараагийнхта хийдэг бах нь. Тэгэхээр нөгөө тэрэн дээр ингэж хэлж байгаа. Яг амжилтгүй байгаад байдаг залуучууд амжилтгүй ч бах те бас муухай гэж хэлж болохгүй. Яг юу гэх юм. Одоо бид бид нар шиг ч гэсэн бас байгаа. Бид нар тас алдаа одоо надад жишээн тэр алдаа байсан. Тэнгүүт Э, би ингээл амар хэм хийцэн. Йоо зас өнөөдөр амар завгүй өдрийн ард гарлаа. Би зөв өнөөдөр зөндөө юм хийлээ шүү гэж бодоол орж ирээл унтсан байтал яг үнэндээ би өөртөө яг шаарлахтаа гэсэн зүйлийг хийснү гэхээр хийгээгүй. Яг үнэхээр би тэр өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө яг тэр зорчсон байгаа зүйлийнхаа төлөө хийх ёстой байсан цагаа Ингээл нэг дэмий өнгөрөөгөө л өглөө босоол нэг шууд нь шалгаал нэг кофе уугаал тэгэл ингээл ажил дээр очиод ажлынхаа яг яс хийх ёстой цагаас 2 цагийн ч юм уу шал хэрэггүй юмд өнгөрүүлсэн ч юм уу байх жишээ нь. Тэгэхээр миний амжилт илүү ингээ буурах. Тийм. За сонсож авбуу дүүнэр минь. Ирхэм дүүнэр минь те. Тэгжил. Ах ихч хоёр нь одоо хаа байгаа аль суулын Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелесээс та бүхэндээ зөвлөлөө шүү. Тэгээд одоо энэ бол яа харахгүй зөв бидэнд яа харахгүй л 24 цаг байгаа. Би чсэн бас сурах гал одоо хичээж байна. Тийм шүлнээс ярьж байгаа юм биш. Одоо төгс алцсандаа ярьж байгаа юм биш. Тийм мэдэж авсандаа ярьж байгаа шүү гэдгийг хэлсэн. Хүмүүсээс сонссон зүйлээ мундаг байгаа хүмүүсийг хараад үнэхээр ийм юм байна гэдгийг нь те. За ингээд хоёлоо эхний подкастаа өндөрлөе гэж би хэлмээр байна тий. Тэгээд хоёр дахь подкастаар хоёлаа өшөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно. А тэр мэдээлэл маань юу руу чиглэх вэ гэхээр маш тодорхой. Ирээдүйд бид энэ технологи энэ аимшигтай 90 100-д бид яг яаж амьдрах хэвтэй, эдрийг яаж ойлгох хэвтэй, тийм. Ерөөсөө энэ одоо асуултын хүрээнд бид хоёрын подкаст цаашаа үргэлжлэждэх болно. Зөв биз дээ, тийм он яг она. Тийм. За за ингэ дуусгах. Ирж оролцсон одоо ярьцлага өгсөнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр танаа гэрвэл миний хамгийн хүндтэй гэр бүлүүдийн нэг бас яг энэ Positive Mongolia гэдээ яг энэ хийж байгаа бүх ажлуудыг маш их дэмждэг. Тэгээд надтай одоо намайг ингэж хүндэтгэж тэгээд тоож намайг тоож ингэ ярилцсанд чин сэтгэлээсээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараа бас боломж гарах юм бол өөрийнхөө одоо хүндэлж хайрладаг дүлгөөнтэйгөө сайхан эмгтээчүүдийн тухай ярилцаад тийм эмгтээчүүдийн тал дээр надаас их бодол байна гэдэг. Би дүлгөөний өмнөөс болно гэж хэлчих тий. <laughs> За тэгээд Э, сайхан ярилцах хэдүүлээ хамтдаа цаашдаа хийж бүтээх маш олон зүйлс байгаа тийм. Тэгэхэд зөндөө юм хийнэ бүгдээрээ. А яхахгүй эхлээд э, нөгөө эмгтэй гэдэг талаас яг дөлгөөний подкаст ч өөрөө эмгтэйчүүдийн подкаст тест. Гэхдээ эхлээд яг энэ өнцгөөсөө а одоо ингээд хүмүүст одоо илүү ингээ ойлголт өгвөл илүү энэ цаг үед хамгийн чухал юм болов нөгөө нэг түрүүн та хэлсэн шүү дээ ингээд заавал хийх ажил тий одоо ингээд хийх ёстой ажил гэдэг тий тэр нь болохоор одоо заавал хийх ажилд нь төвшөөгийн подкаст орчиход байгаа байхгүй тий хийх ажилд нь болохоор тий мэдээчүүдийн тийм байгаад за за ингээд дуусгая баярлалаа энэ болтол сонссон маш их баярлалаа тий сонссон юм а хэрэгжүүлээрээ Тий зүгээр аа заа цагаа сонсоод тий үлдээрээ. Яг одоо цаас аваад шууд төлөвлөгөөгөө гаргаад ингэж. Яг энэ чэнэс би тэгж боддгийг. 24 цаг. Подкастаа сонссон болгоноосыг юу ойлгосноо тэмдэглэж аваад явах юм бол эргээд дараа нь тэмдэглэлийн дэвтрээ үзэхэд үгүй тэр бол нэрээ хаач одоо тий одоо сонсож байгаагүй лекцтэй гайхалтай дэвтэр болон хувирын шүү гэж хэлээ. За баярлалаа баяртай. За маш их баярлалаа.